老娘，柏林博斯科修道院，屌捻你老母个臭花喜鸭，拉客听捻翻一字，南国影画戏蟹声，柠檬许又文做刀睇双老，还烧蛋之后七，刘海东只衰公翻串做条二十八岁嘅八婆，唱嘅姓隍庙睇上先啦。 上书有云：直从富贵范丹，同祖运金罗万太公，行祖寿长颜子短，六任虚作五行中啊。

không tin, dễ không phạt là chính thì cái phải dễ cho là dắt thế đau dễ thế thì bỏ ngà phu 哎呀，唱啦，拍，而他血暗，咁就好，都 đi phá con nghe dân đi đi dòng Để biết này bắt hậu này cho tôi hụ đó Thôi Bắt đi công suy ra đi Bái tinh Bái tinh Cái trần nghe mồ hồn Bọc nghe vô Quay cái sân lớn mà 仲話唔係，成日個攞皮子你咁衰㗎你啊！當然唔係啦，我有理由㗎噃，寫啲提字咁解，或者啲神佛咁解，我話你我係神佛嘅口啊！哦，原來咁解法嘅，猜你咪匿埋嗰條脷得㗎嘛？咁咪點樣好法？咁啊，先生，好頂啦，讓，然係佛牙口啊！ 啊，帮会口求听啦，声来替天家定啊，会福啊，未声啊收啊，咁我同坐啊天呢生，天缘有，红尘我争诶，诶诶诶，来收啊享，为家做长啊。 净系个鼻就唔使揸撥头啦嘛，你呢个鼻啊唔賣得鼻嗰个鼻嚟，你又是嚟攞皮咯，乜你又是咁衰噶你啊？人哋未讲完你就闹落听得噶嘛？上司有话，人生最怕扁鼻梁，不畏黑破又定為槍，若果鼻高不硬定然富贵都正成梁。你个鼻咧，我唔系话大样，即系话你参得高咁解。哦。 原来夜变的身，讲出理由，想怒焰光貌，情你我知啊，到时啊个嘅人啊，未曾光透啊，难怪你发漏啊，都致我拖漏，嗱，你对仲好啊？点好法呢？你对系粉无见义，我哋嚟你啊。 你講埋睇啲西條話，揾以冇見以直喺以后耐咩？你估我又嚟揾咩？我唔睇啦，呀，你唔衰，我走埋啦，衰得佢咁交交但係你講完啦，你都唔知道嘅。上司有話，生情兩日收功不敗家事都敗祖宗，對面相逢不見定緣枯落都受田。